la famille, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Sami Je vais impacter une vie, une vidéo à la fois. Alors j'espère que vous, mes francophones, vous ne vous êtes pas senti un peu délaissé Alors je suis venue aujourd'hui avec une vidéo en français parce que bon, j'ai senti que c'est un sujet sur lequel je parle beaucoup, mais en anglais. J'ai dit bon, je vais le faire en français aujourd'hui et vous donner mon point de vue. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du pardon. Alors si vous me connaissez, je suis un avocat défenseur du pardon. Dans tout ce que je dis, dans mes actes, j'essaye toujours euh, de pardonner parce que je sais à quel point ça peut nous freiner, à quel point ça peut enlever la vie dans nos, dans nos, dans nos vies. Ça peut tellement nous rendre tristes malheureux euh, et vraiment fatigués. Pourtant, tout ce qu'on a à faire, c'est lâcher prise. Généralement, quand on va parler du pardon, nous, en tant que les personnes qui ont été blessées, on va se dire, mais pourquoi est-ce que je dois pardonner On va commencer à regarder l'autre personne pour voir, est-ce que la personne sait qu'elle m'a fait du mal Est-ce que la personne regrette ce qu'elle a fait Est-ce que la personne culpabilise Est-ce que la personne s'est même excusée Fait qu'on se concentre sur l'autre personne. Et souvent, la personne peut s'excuser, souvent la personne ne peut ne pas s'excuser. Mais est-ce pour autant qu'on ne pardonne pas Est-ce que notre pardon dépend du comportement de l'autre personne J'ai dit souvent que le pardon n'est pas juste pour l'autre personne. Pour moi, le pardon est principalement pour nous. Parce que si on veut regarder, la nuit, là, quand on dort, c'est nous qui ne sommes pas en paix. C'est nous qui n'arrivons pas à dormir. C'est nous qui réfléchissons sur pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça Oh non, je, vais m'arrêter à, ce mal. Je vais m'arrêter à ces blessures. C'est nous qui avons mal. C'est nous qui, qui, qui ne sommes pas en paix. C'est nous qui sommes fatigués. C'est nous, les personnes blessées, qui n'arrivent pas à pardonner, qui souffrent le plus. Alors quand il s'agit du pardon, ne t'occupe pas de ce que la personne fait. Ne te regarde pas si la personne a de la culpabilité, ne regarde pas si, la personne regrette ce qu'elle a fait, mais regarde-toi, demande-toi, est-ce que tu mérites la paix est-ce que tu mérites le bonheur Est-ce que tu mérites de retrouver cette joie de vivre, cette joie d'être... Euh, reconnaissant, cette joie ou cette attitude positive de regarder les choses d'un regard aimant, d'un regard euh, passionnant ou d'un regard positif Est-ce que tu mérites toute cette bonne qualité dans ta vie Si ta réponse est oui, alors tu vas pardonner. Que cette personne t'ait demandé pardon ou pas, que cette personne s'est excusée ou pas, tu vas pardonner d'abord pour toi, pour ta paix intérieure, pour ton bonheur, pour ta joie de vivre, pour ton apaisement. Tu vas pardonner. Alors je sais que c'est pas évident parce qu'on on va s'accrocher, on va dire mais écoute, non, cette personne m'a vraiment fait du mal, cette personne m'a vraiment blessé, pourquoi est-ce que je vais pardonner J'aime tellement cette phrase en disant le manque de pardon c'est comme boire du poison et, espérer que l'autre personne meure. Écoute, c'est à toi même que tu te fais du mal, c'est à toi euh, que toute cette rancœur vit. Donc c'est ton cœur qui souffre, c'est ton cœur qui a mal, c'est ton être qui souffre. Alors lâche prise. Et qui dit pardon dit oublie. Parce que les gens vont te dire, j'ai pardonné mais j'ai pas oublié. Moi je te dirais, ça veut dire que tu n'as pas réellement pardonné. Parce que si tu t'accroches, parce que si tu dis oui j'ai pardonné, mais au moindre mouvement, au moindre incident, tu te dis, ah oui c'est vrai, tu m'avais même fait ça ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Il y a toujours quelque chose en toi qui souffre, qui est blessé, et il y a toujours une plaie qui est ouverte. Donc tu n'as pas pardonné. Donc moi, quand je dis pardonner, mais faites-le aussi en oubliant. Parce que personne ne veut revivre dans le passé. Personne ne veut s'accrocher à cette peine-là. Ça fait du mal. Donc oublie. Même si ces personnes ne changent pas, toi, en tant que personne, tu ne changes pas, tu ne deviens pas comme eux, tu ne deviens pas rancunier, tu ne deviens pas égoïste ou négative. Tu gardes ta personnalité, oui, tu as pardonné puis tu lâches prise. Parce que si tu n'arrives pas à oublier, si tu ne peux pas être dans une même salle avec cette personne qui t'a blessé, ou dès qu'on prononce son nom, il y a cette boule de rage ou de rancœur qui sort de ton âme, alors tu n'as pas vraiment pardonné. Pour ton bien, pardonne. Parce que la vie, chaque jour qu'on se lève, c'est une nouvelle opportunité pour nous d'écrire de nouvelles choses dans nos vies. C'est une nouvelle opportunité pour nous de faire les choses différemment. Alors si tu veux passer toute ta vie à dire j'ai été blessé, je n'arrive pas à pardonner, au lieu de t'élever et dire aujourd'hui je pardonne, aujourd'hui je choisis d'être heureuse, aujourd'hui je choisis de faire de meilleurs choix, c'est ton choix. À la fin de la journée, c'est un choix qu'on fait et moi je prie que vous pouvez pardonner. Je prie que vous pouvez lâcher prise et vous débarrasser de ce fardeau qui vous traîne dans la noirceur, qui vous traîne en bas, qui vous bloque. Parce que, écoutez, le manque de pardon amène des blocages dans nos vies, qu'on le veuille ou non. Donc, je prie que ce message vous touche. Je prie que le Seigneur vienne apaiser vos cœurs et que vous puissiez vivre une vie pleine de vie, pleine de bonté et de choses meilleures. J'espère que ce message vous a touché. J'espère que ce message vous a apporté quelque chose de meilleur dans vos vies. Euh, quand on parle de pardon, si on parle de guérison. Je vais faire une autre vidéo pour parler de la guérison, comment guérir réellement et lâcher prise et se donner un fond dans tout ce qu'on fait et dans la vie au quotidien. Alors merci beaucoup de vous être abonné, merci beaucoup d'être là et d'avoir regardé cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Merci et on se voit demain pour ma prochaine vidéo. Bye